是我。 めに旅立ってシェルゃャー 少しで完成だこんなの学校に持ってったらきっとみんな驚くぞなカロンどうしたんだ一体ケントケントん誰俺の名前を呼ぶのは気をつけろケント間違うケ 狙われているな何だったんだ今の Welcome to World i n Magical Gate やったできたできた俺だけのコントロール 日本の南海上に浮かぶ島実はこの島は世界中のネットワークを管理する国際機構ワールドリンク管理局があるネットワークの中心地なんだ結城健人君ですね認識しました8時間11分になりました そこをなんとかええお,、ね、お願いします一体えこれがケントの宿題すごいすごいじゃないケント君これ本当に一人で作ったのそうさあ葵ちゃん図工は気合と根性俺が本気を出せばざっとこんなもんさいいな兄ちゃん図工得意で そういやケント君昔から目かいじり好きだったよねふんどうした直樹今回は俺の負けだしかし最後に勝つのは俺だ忘れるなまだお前との100番勝負は始まったばかりなんだからなねえ翔さんあれ何かな恐竜それとも潰れたカエルかなそう 直樹くん図工苦手だからまあいいやこれで40勝39敗俺のリードだみんな席につけおはようおはよう先生ほら図工の宿題俺バッチリやってきたんだおおすごいなケント <laughs> でしょでしょそうだ宿題で思い出したがこの前ケントが提出した算数の宿題 アリス川と答えが全く同じってのはどういうことだあはははやだな先生偶然だよただの偶然そうかじゃあくが名前まで一緒なのはどういうことだうわ今日の宿題倍だはーい健太君バカ母さんただいまおかえり らっしゃい今日もマジカルゲートに行くの葵ちゃん早くはいちょっと待って早く早くあまり遅くならないようにねはい葵ちゃん早くはい葵ちゃんのプラグコントローラーありがとうカイトくん俺はこの自分専用のコントローラーでよしマジカルゲートへプラグイットだ ぞ 気しないで葵僕も今フランスから来たばかりさコンピューターネットってすごいよなダイブしてネットの中に入るだけでフランスにいるジャンと一瞬で会えるし話もできるなんてさ、うん、データ化された疑似体験とは思えないよねねえねえ兄ちゃん早く遊びに行こうよそうだな今日はどこで遊ぼうか兄ちゃんあれ新しく恐竜エリアができたんだ ラシックエリア行きマジカルトレイン発車いたします 俺たち全員を相手にするつもりかグラディ無駄な抵抗はやめろどうしたんだお前たち貴様さえいなければマジカルゲートはデリトロス様のものだそうこのマジカルゲートを破壊する偉大なる破壊神破壊神だと覚悟しろグラディオン そうお前たちはどうなってるんだいきなり暗くなるなんて マジカルゲートのプログラムが片っ端から書き換えられていくファイアウォールはどうなっている異常なし外部からの侵入者ではありませんそんなバカなでは内部から何者かがプログラムを破壊しているというのかこのままマジカルゲートがシステムダウンしたら今中にいる子供たちを回線を確保しろ子供たちを一人でも多く避難させるんだそれ 管理プログラムに何かあったんだこのままだとマジカルゲートに閉じ込められてしまうよどうしようケルト君忘れたのかこういう時のために脱出ゲートがあるんだろそうかあれを使えばに兄ちゃんしまった囲まれた 急げ デリトロス一体何なんだこれはマジカルゲート完全にシステムダウンしました事故当時約35万人の子供たちがゲート内にいたと思われます避難できたのは5万人約30万人の子供たちがマジカルゲート内に閉じ込められてしまいました カイトの手さえ離さなければちくしょうちくしょうちくしょうケント君ちくしょうちくしょうカイトケントケントケントケントこの声は私はグラディオマジカルゲートを守る ナイトだグラディオン私は今マジカルゲートから君に語りかけているマジカルゲートからだってそうだマジカルゲートは謎のプログラムデリトロスによって侵略されてしまったデリトロスそうやこそが世界中の子供たちが君の弟をマジカルゲートに閉じ込めた犯人だケント私に力を貸してくれ子供たちを救い出すために 救い出す助けられるっていうのかカイトできるケント君が私に力を貸してくれるのならば本当か本当に助けられるのかああ必ず貸すよ貸すどうすればいいんだどうしたのまずいデリトロスのしもべウェブソルジャーが接近中だもしここを発見されたら終わりだなんだってケント 今すぐマジカルゲートに来てくれ急ぐんだマジカルゲートへフライ クラディオン 計完了緊急発進スタンバイグラディオンシューどうやってカイドたちを助けるつもりなんだグラディオン私のパートナーウェブダイバーとなって共にゲリトロスと戦うのだそして奴から子供たちを取り返すのだウェブダイバー私はマジカルゲートを守るプログラムに過ぎないしかし人の心は時にプログラムを超える ウェブダイバーの心とシンクロした時ウェブナイトは無限の力を発揮することができるのだウェブソルジャーを発見 選択グランマグナス くために旅立って勝負じゃ大丈夫かケント平気少し疲れただけさこの戦いの先に必ずデリトロスはいる 奴を倒せばマジカルゲートを元に戻し囚われている子供たちを救い出すこともできるだろうああ分かってるさ俺は弟を助け出す必ずカイトを みんなを助けるためにウェブダイバーになったよし俺がデリトロスを倒してやるだけど焦った俺の心がグラディオンをピンチにちっくしょうどうしたらいいんだグラディオン次回「電脳冒険記ウェブダイバー」悪魔のプログラムデリトロスプラグイン